yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, satid, para tokoh, para sepoh, Lampung Timin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kiron. Kira yang kita bersama pada kehancuran Fatihah. Kita aturkan kehariban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 Bangga sepo, bangga sepo laki maupun bini. Lepala lepala datang ke bangsa jemaah. Cakan cakan kenalan kenalan merat merat santri santri petan gulis dari. Orang yang saya kebaya fokus dapat petan gulis dari. Yang saya tak tolong, yang saya bantu dapat petan gulis dari. Yang aturan kancaran kefokusan kami petan kudus dari. Yang saya tak wasul kelabantan kudus dari aturan kanjuran kebagusan keabdikan boleh setuju. Orang yang saya baik fokus dia perhatian boleh setuju. Dan setuju umat Islam laki maupun bini. Palmater Satu jana yang eh, seporatu satu sana yang berkata Rabbani berkata kau pun selamat dari siksa Allah Tentang ahli surga setengkih Yang ridhan Allah dengan syafaat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat pun para ulama, para ulia, para syuhada, para solihin, para guru, para bangsepuh. Ben malam antar kenge barokah barokah pun saya kesebut petan kulis tejas serangan anak foto petan kulis tejas keluarga petan kulis tejas santri santri benjama petan kulis tejas orang Indonesia atau wasul kalau bantuan kulis tejas antara yang kencuran kepokusan kampi petan kulis tejas Orang yang sangka berfokus dapatan oleh setanya malam mata senantiasa mendapatkan keridoan, pengampunan, kelampuan serang belas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Malam keinginnya pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, himayah, Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari yang barokah barokah pun pengajian barokahna kefokusan barokahna para ulama barokahna para ulia barokahna para syuhada barokahna para solihin barokahna para guru para pengespo para tuan saya barokah umur barokah ilmu nah tanah barokah rezeki nah barokah aban barokah nak foto nah barokah keluarga nah barokah santri santri nah barokah jemaah nah barokah jamiah nah barokah perjuangan barokah pengorbanan barokah kefokusan kefokusan Eh, ya, karena ingat tambahan taufik sering hidayah ya pun Allah subhanahu wa taala tetelan jalan pun betul tu Allah e, ya, pernah kecemperan kecemperan kekompiran kekompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat Kemukai pelang kesusahan kesusahan kesempakan kesempakan keserbukan keserbukan keselekuan keselekuan nah kalau mata depan majapahat angkalaban kempang pernah tak putus aku yang otang, pernah tu dia berjalan potang ke otang. Kemuka yang pernah jumpa rezeki ni. Oleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka-muka yang pernah husnul khatimah, lancang umur, lima taat Allah, benda kena bina Allah. Lancang umur, edul menjunjung tinggi akaman Allah, yang pernah sihat, selamat, aman, dari jajokan, dari musibah, dari pilih, dari bencana, dari malapetaka. Selamat dari petana petana selamat dari kedolim dan sedolim dari tingkir oleh setingkir telah pernah setelah pelanya nasi lagang guna saya ganggu.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 Ibrahim terkabul pernyonan-pernyonan. Ibrahim bisa nersaki perjuangan-perjuangan pun para ulama. Bisa menjunjung tinggi agama nak Allah eh bisa bisadik ngudin dalam pan dalam pan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ya kana mudin ya nasta Al-Fatihah الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gidon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makin leras 10 Muharram saya cedulukin dina Ashura. Bulan Sorah. Saya cedulukin dina Ashura. Dan yang malam dina Ashura. Ashura. Biasa orang yang banyak solat dua rakaat bahmos ayat kursi kalau ratus sembita kali. Mau sekalaban bismillah nah. Kemudian dengan pola stare mau sekul bifatillahi wa birahmatihi wa bidadika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Pak Polo Belu kali. Kemudian neneng E. Siang enak. Lah. Ada makin penikah. Nika banyak se esopre kangkui elakwaki. Pertama iki panika solat, solat sunnah, solat sunnah mutlakoh wanlah salat sunnah sajian banyak salat sunnah sajian saya kita masuk salat sunnah duha salat sunnah mutlak selain kemudian apa puasa sunat sunnah apa puasa ning tina asyura Jukan sun anak ah, pun esok pada jukan metrot sebagian ulama dan yang im arimakan kento kalangku tangkui bersilaturahim silaturahim. Kisah ini penting ni kau. Silaturahim. nyampung balik. nyampung balik. Balik. Saling asik. Saling belas. Saling sayang. Satu dengan yang lain. Bada segi tak akur yang kibas. Malik tuli kur akur neneng itina asyurah. Iki pasalan juga ni sunat aki ke angku ya sedekah. Sedekah. Lakong-lakong dek yatim. Kemudian Meterot sebagian ulama juga Nika kesopre ke angkui mandi Juga ke angkui acelak Kemudian acabis ke orang alem Etina Ashura. Aziarah da kering alam. Atabis. Kemudian juga nyapot orang kering. Orang kering sapot. Ini tina asyura. Itu andi nilai lebih. Nilai tambah. Daripada hari hari yang lain ketina asyura kemudian ngusap serana anak yatim ngusap serana anak yatim ngusap serana anak yatim eh, cikgu nasab meloloh beri santunan beri santunan Reng barengin anak yatim. Kalau tidak reng sepona, reng sekolah kan. Sebiasa nyaraki nafkah. Sebiasa nengapu bunga ada anak yatim. Anak yatim kan pola tandik peseruan boleh. Tapi sepenuh ngecak seroh pak. Melaki anu pak butuh anu pak, teruk anu pak, tak bisa pun. Maka makin tina asyura menikah. Orang-orang ini ke setiap bapak. Sebagai setiap gantinya bapak. Usap cairan pas aringin santunan. Kemudian juga atau siah alal iyal melapangkan mejember reng pareng de keluarga de anak bini mejember reng parengin parengin ya, mungkin ampun lebih siap siap ya, pareng aki pareng aki nah Deka potrana, deka bini nah dekat anak-anak kapolong ni. Dekat anak-anak kapolong ni. Mun orang yang panikah kan, mencemper anak kapolong ni, anak dan bini ni. Ben orang-orang saya tangkung lain ni. Ini pencemper, nanti nak syurok. Ini setahun penting ni terus cemper. Rezekinya pada yang cemper. Makanya senyampang ada kesempatan makin panikah. Kita mencemper keluarga, kita mencemper mereka anak bini dan anak-anak kepolongan, orang-orang kepolongan. Sebiasa itu erin kita, mereka pacumper, mereka tidak asyurok menikah. Biasanya belanjain seibu rupiah berapa seratus seibu biasa dua ribu rupiah lebih dua ratus seibu kemudian juga atau kokoh ben mau surat ikhlas seibu kalle surat ikhlas seibu kalle saya bukan ulama fi ashuro asyura asyrun tattasil bihat natani walahu fadlun nukil. ilm tina asyura pada 10 asam punggan dua. andi keutamaan seenukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum salli silzul aliman ut waqtahil ra'sal yatimim sah tasaddaq baghtasil wasi'al al iyali qallim wa suratal ikhlasi qul al fantasil sum apuasa sambian solih apa solat sambian yang tina suruh nikah sil silaturrahim sambian zur aliman aziara ada kareng alem ada bisa ringa kareng alem ut nyapot reng kering waktahil bena celak sambian Rok Salyati yatim mimsah. Ben nguasa madaka. Seran anak yatim. Tasodak asadak asambian. Sadaka. Masyarakat bisa awas mana bisa sedekah apa nikah. Waktu hasil ban mandi sampean. Wasi alal iyali. Macam ber. Macam berreng pareng sambian deka. Orang. Saya tangkung. Keluarga nah. Saya tangkung. Qallim Dufuro, Ketok Koko-koko nah Wa surat al si kul Ben majah surat ikhlas Alfan Deka saya buka leh Jadi mau surat ikhlas Saya buka leh Mengenai hadis mana se sohih namun hadis puasa ben hadis tau si atul iyal ma cemper keluarga. Ya, kan mana Nabi. Pada punya mana selain kat itu. Hadis berisi da'if, berisi mauduk. Akan ada buaki, walam yarid min hadhi dhaidu ha, tausiah, wasami fahfad huwa kun mutkabi'ah. Jadi warid namun masalah tausiah ban wasah Sesohih. Hadis sesohih namun kak kita. Selain kento namun debu-debu na ulama. Tetapi apa pun tan laku aki. Karena pernikahan pun anjuran ulama. Pas juga selain dari kak Dintoh, kita sunat pula al istighal bit tadarru wal ibtihal mabanyak adua aklite menjungkung matup memelolok de kajunan pun Allah Subhanahu wa taala langkong-langkong galaban ban maus hasbunallah ban maca tasbih ni kepada bacaan hasbunallah ban tasbih ini kan andik kat utamaan andik faidah si akung. Andik faidah si akung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini kan mawas petong puluh kali. Ini tina surah ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini kan petong puluh kali. Orang si maus panika petong polo kalih hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir sampai ke ni'mal maula wa ni'mal nasir kan biasa lah sebenarnya ni'mal wakil saus ni kata eh pa sampai ke ni'mal maula wa ni'mal nasir maka ben ajunan ipon Allah bekal eraksa, eh raksa bekal e dari kejahatan-kejahatan kecubaan-kecubaan kejahatan kejahatan kecubaan kecubaan saya terjadi nenek tahun panikah tahun 1444. Makin kan awal tahun. Berarti cokopen dari kecuban-kecuban kecubaan terjadi nenek tahun makin. Akan menabi panikin maus. Bismillah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir petang puluh kali. Pas saya eh tambahin doa petong kali. E tambahin doa petong kali. InsyaAllah. Orang panika keng. Cet kita dapat ke aja lah dan ingin tahun makin. Bismillahirrahmanirrahim. Nikman maulah. Nikman nasib petong puluh kali. Tambahin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi al-mizani wa muntahal ilmi. rida wa zinatal arshi. وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Ini kan mungkin tak apal sambian senang saya beliin. sampai lima kali insyaAllah kita apal. Jadi kentoh bisa dan yang buka dengan Facebook ke Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri. Biasanya e posting ning kadita manabi tahun kimin pada postingan epon di mana bi kita e posting se are mangken ni ke kan bisa e congok kebut kebebe kebebe tenang e akun pondok pesantren Al Bustan Banyugiri akun resmi epon akun Facebook pondok pesantren Al Bustan Banyugiri jadi semarin mangus doa petong kalau kalian sebillah iman wakil iman mawala iman nasir e tambahin doa ketong kalah. Doa menikah. Doa saya becah dan kula kip kudu menikah. Nikah berdasar ada berki benih petong kalah. Tapi doa penikah sampai sepuluh kali. Madhab kiblat kalaban khusyuk. Madhab kiblat kalaban khusyuk ban khudur atina. Sapan-sapan oleh sekalian, anika i seropaki dek kaabat. Sapan-sapan oleh sekalian seropaki. Ka pertena seropaki ke tanah kada pas pasapaki de setuju pertena. Mana bina kan tak bisa macam tibi ke tina apa? Baca aki. Baca aki kan oh, kena kana tak apa-apa ni. Jadi orang yang dikian saya, eh, apa seropaki kena kana. Tinggal mari oleh sekalian seropaki kena kana mun kana laki bisa tak bisa tonton mun bisa talkin bisa tonton tonton mar baca dong baca dong Bismillahirrahmanirrahim wa ala sayyidina Muhammadin tonton nak kana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nuraki nak kana subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsy nak kana saudara nuraki Seka atena panik insyaAllah. Ini kata apa kalmat ya atena. Pasanan nenek kitab Atul jelas lagi ada beberapa kalimat semon orang bani kemaus nenek eh, i are mungkin tina asyuro. Maka hati nenek kata amateh. Kita ditahu Bismillahirrahmanirrahim langsung nur Subhanallah. ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء ويا جامعة شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داوود ويا غافر ذنب داوود يوم عاشوراء ويا كاشف در أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجاتنا اقض حاجاتنا اقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Oleh benda doa yang kitab Safinatul Ulum karangan Ibn Al-Alamah Syekh Ibrahim Al-Attar Al-Syami dari partner Aki juga Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya muhsinu wajja'akal musi waqad amarta ya muhsinu bitajawuzi anil musi antal muhsinu wa anal musi'u fatajawaz أن قبيه عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلنا معروفك وأغننا به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين علم كتاب إرشاد العباد Al-Alamah Syekh Zainuddin Santra Epon Ibnu Hajar Al-Makki juga ulama-ulama mazhab kento ada buki bahawa termasuk bid'ah madmumah bid'ah setak fokus setu seelakonin sewajib elanglang iki panika solat rawaib solat rakaat antarana maghrib dan isya dan yang awal Jumat bulan Recep. Ban salat malam nisbu Syaban, salat rakaat juga salat akhir Jumat bulan Ramadan 14 rokaat. Kalau ban niat ngodain salat-salat selama waktu setae eh, kodain anika ha, tak kenging tak ada tak bisa pun tan solat selema waktu panik ke kodein kelaban solat sunnah. Saya juga solat dina asyura. Dua rakaat, sempak rakaat atau selebih. Anda juga tak kenging lakwakin. Timun ala aku solat sunnah. Benni solat sunnah asyura. Solat sunnah mutlakoh. Solat sunnah mutlakoh. Benda boleh solat usbu, solat mingguan. Kisah juga tak kenging laku aki. Keterangan Syekh Zainuddin, santri puan Ibnu Hajar Al-Makki. Juga solat sofar, berdoa solat sofar, beni. Ketika solat sofar, mungkin solat solat sunnah, solat sunnah mutlakoh. Mun solat mutlak meni kibun empat rakaat baik. Salat mutlak wa artinya se tak terikat kalaban waktu, tak terikat kalaban sabab, ada bitungan rokaatah ada ada bitungan rokaat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mun sing ko apuas asal lain suasa buka sabulan Ramadan maka puasa neneng iti nama haram neneng i bulan haram sebab neneng iti neneng i bulan haram kent Allah Subhanahu wa taala banyak nerima topet epon kaum Sampunlah keadaan, ben bekal banyak topet-topet saya terima de budiaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun Rabu dari Madinah sampun Rabu dak ke Madinah Neneng Madinah ni ke orang-orang Yahudi Yahudi apa puasa. Tempat ni tina Asyura ni kan. Kanjeng Nabi mereksanin ada apa geng mak banyak orang yang puasa setiap hari. Oh, nikah arah si agung. Pertama Allah Taala apa ni kecet taki Nabi Musa. Nomor dua cet kaum Nabi Musa juga ni taki. Nomor telok Fir'aun epa karam dan yang ini uh, eh, tina asyurok penikah. Ban kaum kaum Fir'aun juga nero epa karam serang ajunan pun Allah. Artinya kemenangan Islam Al-Mater Kalaban Barokana Tina Ashura para pejuang-pejuang Islam yang pada kemenangan-kemenangan ban orang-orang zalim ban musuh-musuh para pejuang-pejuang Islam pada kemalaman tertulia eh pencelaka akatia Allah Subhanahu wa taala mencelaka dekat Firaun ban kaum-kaum Epon Maka tan gula kapi ni ka puasa kala ban tina asyura panikah ti nasi akung ada si akung di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dek ke Nabi Musa ben kaum ben Mekaram Firaun ben kaum kaum maka dan gula syukur ke Allah taala je pendeng Yahudi ah iya munda iya Jabun Rasulullah sengkok si lebih hak ke angkui asokor, ke angkui apas dan nenek itina asyurok. Sengkok selebih hak kangkui apuasa ete pengben orang Yahudi ete pengben ben kapi orang Yahudi maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as akuasa neneng itina asyura ka ditoh pah terus makonan sapet-sapet eh sapet-sapet apa sama kapi apa sah dari tina asyura nyokoren kemenangan Islam kemenangan Nabi Musa alaihi salatu wasallam terhadap Fir'aun dan kaum kaum Fir'aun sampun epreksanin kanjing Nabi sareng para sahabat tentang keutamaan pon tina asyura. Apa yang tina asyura kan talking yang kenapa kan Rasulullah. Yuka virus sanat al Apa Apuasan yang tina asyura riyah. Arya bisa ngelebur tu satu tusa na tahun selek adek. Pas kanjing Nabi makonan, supaya orang yang panik tak namung apuasan yang tanggal sepuluh. Tapi sebaiknya bentakal sangat boleh tinata su'a beri panikan. Malah tak nyerupan ini goreng orang Yahudi. kerana orang Yahudi ini kekuna pasal tepat dengan ini tina asyurah tok. Tetapi malah tak pada. Ini tak tasu'a. Beri ampunlah kalau pain atau berampunlah tak kong ang Angkui kui apuasa apa sa laku tambahin laku male tak pacek persis sebenteng yahudi yang yahudi kan kun tepak di asyura mana bi islam pani kan asyura ben selain cukan kita biasa tak tak tak apuasa beri ingki laku buat setong ulama' panika eka eh, mimpi. mak ni kan pola tiga tu nya pasti kami mimpi. Ia tanya lagi, kata kenapa kau buat ajunan? Pas matabu ghafarul di bisiam yaumi asyura dunuba sittina nasanatan. Sengkok, gara-gara apuasa neng itina asyura jadi ya. Maka sengko dia pasanan. Eh sapora tu sana sebitak tahun sebentar tahun. Bahkan Imam Al-Yafi'i, Imam An-Nashiri, eh, dalam kitab Idah, kata ajlasaki min a'jami ma warada fi asyura annahu kana yasumul wuhush wahawam termasuk sehingga sambut aki boleh bahawa nenek itina asyura panikah banyak keban-keban siap wasah burun alas apa wasah? serangga, binatang, serangga, sini kini ini kini kisa, nikah puasa, nikah Fatah bin Syahrof. Ini ah, kebiasaan lah kone cet biasa na penyamana abri roti deka bilis benar biasa nah ini ke ting tepat ni tina asyura, tak ikakkan ban bilis ni kata nan. Tapi bilis kawanan ni, kawan bilis mangkian ni ke jaring. Pada ban manusia senawan, menurun kualitasnya. Namun kisah siapun bilis ni kata anda kan. Tanda ngakan, apa asah menitin asyura. Tahun ni mun mangkian. Mun mangkian mungkin, mungkin beri siapa asah, beri sebuntan mungkin. Seperti kipai. Mungkin letak apa sekapi pun. Paling ku ni sambih. Niat ika buka. Ben bilis ni. Kering. Bilis ni ka. Pada ben manusia. Saya ika buka kasa. Aneka asiap mulai. Ki awal. Jadi ki akal lah. Akal lah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh cerita dari sahabat Abdullah bin Umar bahawa orang siapa senang tina Asyura, ni kepada bansi puasa setahun. Orang yang sedekah, neneng itin asyura daripada bansi sedekah setahun. Orang yang sedekah, napakah yatim, napakah fakir miskin, napakah resah lebih saus. Kadang sepone cukan. Sedekah, neneng itin asyura pada bansi sedekah setahun penting. InsyaAllah. Nikah. Napanya mana? Pentingnya orang yang panikah sedekah, neneng itin asyura Cak ya, gue sedekah ke kanan melolo. Mun ke kanan kepi dekian. Aku mi pasenan. Sampai over. Aku mi banyak si bucok. Kita buat kijukan. Mawas'af ala iyalihi yaum asyurak. Was'allahu alaihi fi sanatiha kulliha. Sapa-sapa orang yang saya mencemper. Reng pareng. Dekat keluarga. Nah, yang itina asyurak. Maka benda Allah Ta'ala berkali pencemper. dalam masa setahun penting. Sufyan bin Uyayna apa ni kapas Mutiaki. Mutiaki. Acacel. Ngamalaki hadis menikah. Ternyata ungkuan. Ini eh, dalam masa seket tahun, bahkan sebidak tahun. Ini keterusan. Mencemper keluarga. Ternyata ungkuan ongkuan. Macam perkeluarga ni kan ternyata ongkuan. Masa sebidak tahun ni kan tak lopot betul. Eh, paling cemper terus. Karena setiap dina asyurah, panik kami cemper. Mereka cemper lah, ken, makin. Asedek angki, kompok ken, Lakong-lakong mana bidak kah? Napanya mana dek anak-anak yatim? Eh, sedekap nyempet di makian ni. Nang pondok pesantren Al Bustan Banyugiri Cukan. Panika uh, ah, laksanaki santunan dekik lestari duhur. Rencana rencana pagi. Namun kerana beda di antara uh, ah, secukan alaksana kini pagi saya alaksana kini pagi tetapi saya eh, Bustan eh, undur ka uh, duhur male uh, anak anak yatim ni kepada meloh uh, ada ka santunan selain saya ka albustan juga male pada meloh ketika tunda dak ka duhur deki duhur awal tunda dak ke duhur awal santunan yatim ka albustan ki uh, duhur awal dekian. Nika sebaiknya sebaiknya apa nika eh, ki ngabela kada lagi. Nika yang elis elis grup-grup nika pun lah beda elis pon. Karena karena dirancang dirancang diperkirakan seratus petong polo lemak yatim seperti eh, santunin pernikah. Jadi ada tartimin, ada tarakin. Saya ada tarakin yang anak yatim, tak kira yang mana yatim. Saya anu, eh, saya saya sepuh. Sepo, saya saya mana ki? Saya masuk ke grup ini. Saya masuk masuk ke grup. Ki grup Banyugiri on, ki grup Albustan Banyugiri. Ada juga grup Eh, LPI e Group Cakera Eka Sampun lah beda list epon. Jadi kun karingi sen dan enggak bisa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Neneng i negeri ri. Ri. Ini kepada orang anu pong kebe pong kebe sesoki e eh, de tang ngin reng fakir ning tina asyura ni eh pong kebe pa pong kebe mbian malan materi pemuli ya Allah ini. ule ni kering orang setan di pan panapan orang fakir tan gule ni ke pong kebe gula sala gula tibi lah fakir banyak keluarga gula gen banyak se eh terna kasa tandi pun tan sobung sobung gento pa pong kebe jadi Wala, entar kento ten guli kento, pola entro minta tolong ke sambian. Kelaban kehormatan epon areh mangken tina asyuro eh, toreh gule panikah parengin sepolo meni. Neka padeban dukate, dua kate, dukate dari roti Ban ku cukan puto sekian dari teking. Dan ku puto pesa du dirham. Oh, deki deki duhur, deki duhur. Deki duhur. Pada akhirnya mulai orang fakir menikah. Entah boleh waktu duhur dan kula segala kadisa bapong kebe. Saya esang kupin duhur bi ajunan. Oh, deki asar, deki asar. Boleh, boleh. Asar datang boleh. Boleh gelak saya waktu duhur sini kat itu ben waktu pagi kat desa. Anu, babung ke beh, saya soki. Tan gula tak beri ke sambian tan. Tak beri tan. Ni ka banyak gula saya eh, pikiran, benih gula mikiran sambian. Jadi bila kan ada, ada lebih lagi. Masya Allah. Akhir orang fakir pakai dan keberadaan kecewa. Yang keberadaan sesaat ini. Maka se fakir penikah di budin lebat tetamu ben orang Nasrani. Juk to juk ni bang la bang Roman. Hei, orang Nasrani kalaban haka are mangken kamul jenna are mangken tina asyura tori gulangi guna deng deng paringin ban sambian bo are napa mangken gengan mangken ni ka tina asyura napa tina asyura ni ka ikabola tentang tina asyura bahwa ni tina asyura pani Allah Subhanahu wa taala memenang Nabi Musa ben kaum ah ben lain-lain yang terjadi ning tina asyura banyak kebala Oh, mun seni ke toreh ke bela pun. Napaan saya kebuto sampean pun toreh. Macam oh, sampean pun. Eh beri neben gula, eh penuh neben gula, minta berempat apa ini. Wala oh, nah akunga ah, eh. kehormatan epon tina asyura panikah. Beriin basanan, napa peminta nak iki roti nak iki teking, iki pese. Eh beri sebanyak-banyaknya. Sampai napanya mana uh, beri gandum juga. Gandum ini kira-kira telur ratus sekat literan ini. Pasanan ini paringin PC, seibu, apa ah, mana ini paringin dua puluh dirham. Ani ah, kaki keangkui sambian ben keangkui keluarga sambian. Setiap bulan ben kula sambian ni ka e paringin na. Niat ngormat deka bulan makin nikah, hari makin panikah, karena kula si pasangan uning uh, ah, dari sambian. Maka sambian panikah, jamin ban kula sepen-sepen bulan. Ini kula apa hari ngah? Sebenyan panikah, sepen-sepen bulan ke sambian nikah. Mulai orang fakir panikah ke compot. Tengah pun lemalam, se pak pongke begelak se cerik kasa. Ini kepasanan ngeding suara kan tak ada orang yang eh. เอางะจ้องเอางะจ้องเอางะองคุถึงเราองะ ternyata ini kepasanan padang, bangunan mentereng bangunan megah bangunan mewah menjulang tinggi tinggi. salah senikah panika beni bangunan biasa ini kebangunan saya bangun dari emas ben bangun dari selakah e bangun cukan ya aku teh etrek teken kalaban secemah cema intan mutu manikam ya kut mira Tung ampun napanya mana iya bos dari luar bodoh si tembus ke dalam pas ngocak si pungke benikah kusteh bangunan dua sementara yang menjulang tinggi semegah mewah ento kak aku nampai saya kak ento gusti ento kenapa kak dito bangunan dua, ria ya, andin ba Cak saat ini beren dia matakah aja orang si fakir si tak minta ke beren roh ning tina surah karena ben beren tolak maka ben sengkok bangunan si dua, dia Bangunan sedua dia. Arya Eba Kieka Pulan orang Nasrani si atolong deka orang si fakir tepak tepat ning itina asyura. Ah, eba ki keroban sengkok. Eba bagi keroban je. Eba ban dia nolak. Selala kala minta. Sampai minta ki tolak. Dia tak eba ki je keroban sengkok. Jadi bahan kore bagi koreng sinasrani roh. Akhirah. Wong kebo pani ke pas nancuk dari teh duga. Kalau bukan kerjot, Pasanan acereng. Palang, palang. Celaka, celaka. Akhir entar. Koreng nasrani ikhle. Saya sebut lagi nyaman kasa. Ngintarin. Eh, hey, orang nasrani. Mbiani kalau kebo kusen apa berini? Kenapa ingat matanya kini kembian? Oh lah, nak kula amin pesan nikah sini ke malam nikah. Tadi tore, kepekusan saya laku aki sambian cual ke gula. Ben gula, e beli kelaban seratus ebu dinar. Seratus ebu dinar. Tadi jauh-jauh. Dan Or jan jan se Nasrani. Napa nya mana? Jan se napa nya mana? Eh pong ke Bi gule i beli ya kalau ban 100 ebu dinar. Sebu dinar boy, mula boleh sampai 100 ebu ki. Sebu dinar berempat miliar? Maka se dengan nasrani ini kang ngucap. Eh, Pak Pongkebe, Mula perang bani ke terima ni ke larang arkena bi gula tak bahai tu walaupun tu tak itu kalau ban arke ribu. sebab kini ke ampun la jelas terima ban Allah tekala pasanan sambian meliah ke gula kelabuan emas seposaan bumi bani tak beki tan ban gula tak beki Bo, napa sambian nikah anu orang Nasrani mak sampai ambian nikah cerek cereng sampai ambian nikah bini orang Islam ah mungkin kini kata orang gula masuk Islam ni Tore, gula masuk Islam masuk Islam langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna dinahu huwal haqq Jepun orang Nasrani ini kan, masuk Islam. Karena apa-apa? Kapan aku sana pun, aku baik fokus dekat orang sebutan neng i tina asyura. Baru masuk Islam. Sementara orang yang sekelak rogi. Ngerasaki rogi. Jika jemaah semuljikan Allah subhanahu wa ta'ala. nangi i, i nyamain asyuro. Asyuro penikah Ashanuro. Ashanu? Ashanuro. Eh, kata Ashuro. Ni ke Ashanuro asalah. Anu ni buang. Pasal ti Ashuro. Tapi Ashanuron. Ashan ni ke arti nak odi. noron edelum eh dalam kebadaan terak. jadi tak. Odi edelum eh dalam keteraan. Anu ni ke buang. karena takfifan. Patetik Ashuro. Alul Kahfi setedung telur ratus tahun ha, ke desa. Ini ke ting tepat tin asyura abadi. Tepat ke tin asyura abadi. Siapa dia mana ke tin pentahun sekalian. Pentahun sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah nyamain asyura. Sebab Allah Ta'ala penikah amul je eki. Deka pansaparapan Nabi. Pertama, Nabi Adam epele sebagai khalifah. Ajunan ya, pun Allah Subhanahu Wa Taala. Paling ini tina asyura. Nabi Idris alaihi salatu wasalam iangkat ke swarga ki di odi. Iangkat ke swarga ki di odi. Panik ke pengangkatan epon tepat ning tina asyura. Nabi Idris panik. Nabi Idris menikah asal akenalan, akenalan ben malaikat maut. Mereka kenalan ben malaikat maut, pesanan lebet ning malaikat maut nikah. Nabi Idris nikah, minta akenal ben na areh. Ya perkenal ben malaikat maut. Mari kenalan ben malaikat na areh ini keterop kenalan ben malaikat uh, Malik penjaga neraka. Yang kenal ben malaikat Malik ning penjaga neraka. Kita ka angkoi ning ku neraka. Paniku sekecek. Wah terus mari nikah minta boleh ya kenal nah. Tore gula pengenal laki malaikat ben malaikat Ridwan penjaga neraka. Baya eh pak kenal ku dengan pola kenal minta ka angkoi izin ah, masuk surga ning ku surga. kengkor keluar boleh engki engki kalau, apa namanya mana masuk Nabi Idris ke surga dengan punlah keluar keluar Nabi Idris menikah keng pecahan pecahan menikah pecahan Nabi Idris menikah sebab dan ini dalam ilmu besar kini kaya pecah keluar mari keluar motor boleh ke malaikat itu tuan malaikat itu tuan dan gula terlalu masuk boleh bom akhirnya masuk boleh kan tak boleh pun cek Pacak gula tetian dengan dalam. Oh, kumpulan saya tu dan Eki eh, masuk. Bila masuk, pas tanda keluar. Boleh. Bermambian, pas tak keluar boleh Nabi Idris. Jambian ni kat cenci, kan kui keluar boleh. Si cenci keluar boleh kan si pertama gila. Si pertama dan gula kan boleh keluar. Mungkin tak cenci boleh dan gula tak cenci keluar boleh. Ajek tok, ajek tok, ajek tok. Akhirnya, pasanan berada malaikat. Se motor tingkel tak apa-apa gentok malaikat ridwan kita lah kadi ajunan ni pun Allah pun lah tidak apa-apa pun kan ni kan pun lah termasuk kabudan Allah Ta'ala se kepele muka ajunan ni pun Allah lah penikah terjadinya tepat ni tin asyura Nabi Nuh alaihi salatu wassalam penikah napanya mana sepasanan nyabak Perawan apa ni kesibah nyaba dek ke gunung judi. Karena ia capok banjir, sibah di budina mari ngambung-ngambung ke atas, di budina jangan surut jangan surut di budina entar ke gunung judi. Perawan Nabi Nabi Nabi ni kan nang tina asyura cukan. Nabi Nuh eh, kan nang kan? ah, atas aing panika 100 sekat hari. 100 sekat hari. 100 sekat hari ini kan berarti kan napa nyamana eh, pun lebar setengah tahun, setengah tahun. Jadi aing setoron nikah 40 hari, pak 40 hari pak 40 malam. Sehingga aing aing sumber panika sampai kuning. Aing ojen mira Allah Ta'ala panika mengucap kepada orang Nabi Nuh la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin ula panikah ana safinah allati man raqibani naja wa man takhallafa anni ghariqa pasal apa orang yang senorok kata gula maka selamat mun orang si tak norok ni ke bekal karam semasuk kata gula namun orang-orang ahlul ikhlas orang-orang si ikhlas ikhlas pas Nabi Indo panikah, ntar kata loteng ah, Allah kan, ayo keban-keban kapi, burun alas burun alas kapi, manok-manok kapi, marapi, kapi, ntar norok kapi, dek ke perahu senyala metaki. Pokon hasil akhirnya panikai paringin selamat. Nabi Nuh sarang setuju. rombongan epon dan yang itu asyura. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam diangkat sebagai al-Khalil, sebagai kakak asyik. Dan Allah Ta'ala juga yang itu. Alih sepuluhnya asyura. Waman murhikan Nabi. apa Siapa beli keraton Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sampai hilang. 40 hari, 40 malam. Nabi Sulaiman ini kekehilangan kehilangan keraton. Nah, ha, ini kaya beli kip oleh tempat neng itina asyura. Eh, tempat neng itina asyura. Saya kata juga eh, Nabi Ayub. Nabi Ayub kat dinta. Napanya mana di penyakit. Siapa senan beres tempat neng itina asyura. Nabi Yunus alaih salatu wassalam ditangkap eh, penjara. Neneng itabun cukup. 40 hari 40 malam ni tak pun cukup. Epa keluar sareng ajunan ni pun Allah tempat ni tina Ashuro. Eh, Nabi Yakub sarang Nabi Yusuf, eh Papesa sarang ajunan ni pun Allah. Sampai 40 tahun ah bida Papesa bahkan pada cada beki belum puluh tahun kemudian eh polong pula tepat dengan tina Asyura. Nabi Isa alaihi salatu wasalam dilahirkan dengan tina Asyura. Allah Subhanahu wa taala ngangkat Nabi Isa dekat ke langit juga dengan tina Asyura. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ah, rajih Sayyidah Khadijah dengan tina Asyura. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi kolam dan itina asyura eh, Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan serang ajunan pun Allah dan itina asyura Nabi Adam serang Siti Hawa ni kan dan itina asyura bahkan pada saat terbuaki Sekian ni kerja ni tina syurok bersyada boki ketika itu. Jamah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenain keutamaan-keutamaan yang tina syurok kentoh cukup banyak kamu ke saus kita panika apa mana bisa uh, ah, muljaki tina syurok panikah di paling tidak kita kak dinto napanya mana ngelakonin panap pasai kekuatan di antara banyak kelakuan kelakuan sebiasa <clears throat> lakukan yang itu asyuro Nika oleh kita lakuaki termasuk sedekah beda orang yang sedekah petong dirham ternyata di buhu dina panika pasanan eh kenten sai budir ham serang ajunan pun Allah Subhanahu wa taala di buhu dina tambahin pole petong petong e budir ham ah, dan seterusnya dan seterusnya opan laku akhi kada mengenai keutamaan sejelas pandai kepaling benyan belisan di ajunan pun Allah kulaku nenengi dina kiamat samarina kita ampun depak dekat ini kiamat Pak dek ketina akhirat, dek jelas bakal ngoleh dek keutamaan keutamaan epon. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena sekali ditoh di wal akhirah bencak kelopain eh apa namanya mepon mau surat ikhlas saya buka leh. Astaga mau surat ikhlas saya buka leh, pas saya apa nyuunan dekat junan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhir yang kalau bantu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa farajah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salat amdin kullat hilatuh wa rasulullah wasilatuh وأنت لها إلهنا ولكل كرب عظيم فرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا توسل إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Sekali lagi bahwa uh, santunan anak yatim pondok pesantren Albustan Banyogiri yang sedianya eh, laksana akina uh, pokol sangat pagi tapi ditunda dekat lastare duhur awal ditunda dekat duhur awal sekat eh, dito pengumuman jadi tak langkung dia kasi ampun la oning tak apokol sangat ni kai tunda sehingga bisa e pangiring deka napanya mana dek kesantunan santelah si alasan aki pagi di deki salbis dan tibit ni kai undur ka duhur awal di itu pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.